kumshobokea mtu kupitiliza kama vile Baba Levo alivyotaka kuguza na Diamond. Mimi ni Simba, Simba asiwezi ah, kushindana na Tembo kwa sababu Tembo ametoka katika mikono yangu. Kwa hiyo kila anachokizungumza anazungumza, lakini mwenyewe ukweli anaojua kwamba um, Tembo bila Simba sio ngovo Tembo. So mimi mi appreciate mdogo wangu mwanangu, Mimi ndo amesababisha pale awepo. Kwa hiyo mdomo umeumbwa kwa vitu viwili, kuzungumza na kula. Kwa akizungumza, akimaliza kuzungumza atafute msosi ale. Mm. anajiita mtoto au mtu mtu ya Ntwara, anakwambia Ntwara tunafujo watoto wa Ntwara tunafujo. Yani, yani mtu yoyote akikwambia ah, hivi mtoto ametoka Ntwara inabidi mheshimu, kwa sababu mtu yoyote Ntwara baba lazima awe Ntwara dili. Yani ukimwona nzee kutoka Ntwara jomba Ntwara dili, ukimwona kijana ametoka Ntwara ave na mambo mengi hatari, kama unavyomuona mtu mtu yoyote akitoka Mtwara wala sio mtu wa kumwamini, mtu wa dili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 yeah. ulichukua muda gani? Amna, ah, ah, sijachukua muda kwa sababu um, rafuzi ya Kimakonde ni rafuzi ambayo ipogo tu ipo, yani ni rafuzi maarufu. tuzungumzia miongoni mwa makabila maarufu Tanzania, hatuwezi kuiacha wa, wa Makonde. Kwa hiyo ni, ni kabila ambayo mimi napenda, lakini pia um, mimi mamangu ni Makonde, japokuwa sio Makonde wa Mtwara wa Msumbiji, lakini nimekaa sana wa Makonde mimi Mbagala huko, kwa hiyo nawapenda sana na wakubali. ya, Kwa na kwa namna moja au nyingine ni hafu Makonde, ni Afrikasti wa Kimakonde. ni Afrikasti wa Kimakonde of course. Kazi ambayo iliwahi kukuchukua siku nyingi sana katika kipindi cha uchambuzi ilikuwa muda gani? Ah, siku nne. Siku nne ni, ni clip ambayo niliposti juzi kati ile um, alivyozungumzaga Harmonize kusema labda Diamond anatumia ngada ile alivyopostiga Harmonize ile kuichambua, ah, itumia siku siku nne maana yake siku nne. Ah, zaidi ya dakika nane mpaka ikanichoshaga ile kiukweli. Yani ah hatari, tumia muda mwingi sana kiukweli. Ile inumiza kichwa kwa sababu unachambua interview. Interview una download zote, afu unaangalia maswali yaliyoulizwa. Kipindi unaangalia huko, akili yako unaituni, ukajibu hivi katika hivyo jibu mimi unalidiscuss swali lako la kumuuliza mali ile fun fun question watu wa check una unaondoka una, una, unafanya una vile una, kama interview na baada ya dakika 20 au dakika 8 zote una download na interview zaidi ya sita na download ya mtu mmoja. So kama hiyo nilifanya ya Harmonize ni Livani Mboso, sijui Zuchu, Baba Levo, unaweza interview zote. Ah, kwa kichwa kinaumia, unaacha, unapumzika. Kwa ni kitu fulani ambacho mtu ingeweza ka comment hata ichekeshe, lakini light kama angejua tunavyopata shida kutafuta wangekuwa tu wanatusifia bana, ongea hata kama kitu kizuri, lakini ni kazi fulani ngumu sana. mama nyingi nashindwa kufanya dakika nyingi, dakika moja, dakika mbili zimezidi, nikajaribu kufanya dakika nyingi, ile mara ya kwanza dakika nane. bwana, kichwa kinauma sana. Sasa hivi kichwa kinakuuma au ukiwa unafanya? Nikiwa nafanya, nikiwa nafanya kichwa kinauma sana, kufikiria, kuwaza. Tumia akili. Mtu kama akili zako saa hawezi kufanya zile. Ndio maana ukichunguza sana wachekeshaji wengi sana tuna akili nyingi sana ila tu watu watuzingatie kwa sababu kumchekesha mtu bro hasa Tanzania maisha magumu jua limeshuka maji hamna ah, ni kazi sana umeme unakatika umeme unakatika ah, kazi eh bwana kazi jamani kumchekesha mtu katika mazingira magumu umeme hamna jua limeshuka maji tabu maisha magumu hela ngumu vibanda tumevunjiwa afu watu wacheke <laughs> Hitaji <laughs> pongezi ya hali ya juu. Yeah. Na na kweli hongera. Kwa, kwa vile ambavyo ulivyokuwa unavifanya. Sasa kuna baadhi ya vitu kwa mimi ambaye nina ninajua jua baadhi ya vitu naona vingine kama kweli hivi. Hivi mkali anatumia connection gani hapa? Ah, mimi bwana nafanya katika hali ya jokes. So katika jokes yaweza kuwa mimi natania kitu ambacho kina kweli ndani yake ila mimi sijui. Kwa hiyo mimi nafanya tu. Kwa hiyo mimi vitu vyote vinavyofanya nasemaga hata katika caption yangu nikiposti maybe YouTube naandike bwana maswali yangu na majibu ya wa usanii wanaojibu havina ukweli wowote. So inaweza kuwa mtu nikafanya nika, nika vile akahisi labda ni cha ukweli, inaweza kuwa, ila mimi sina uhakika. Mimi nafanya katika hali ya jokes kwa kutumia akili zangu za ziada yeah. yeah, Harmonize pamoja na Diamond imekuletea impact gani kwa upande wa watu, watu wanasema nini, na wewe mwenyewe, wao wahusika wenyewe, kama pengine wameshasema chochote kwa upande wako? Amna, mimi nafanya comedy na naamini watu kama kina Diamond na kina Harmonize, wasanii wote wakubwa wanajua kabisa sisi tunategemeana katika kupata riziki. Akiteleza Harmonize, mimi nafanya katika jokes, sio kama simpenda Harmonize au nafanya jokes sababu kumkandamiza Diamond, sio kama simpenda Diamond. Mimi nawapenda sana my brother, wamenizidi kila kitu, maarufu mpaka hela, kwa hiyo wale ndio wanasababisha. Sasa ukiangalia wachezaji wengi sana Tanzania, hata Joti mwenyewe, mimi napenda sana kumtoa mfano Joti ndio legendary au kina Masanja, mara nyingi wanachekesha sana na wanasifiwa sana wanavyochekesha kwa kupitia au wakubwa trending issues. Ukiangalia kama swala zima labda la Diamond kuzungumza, bwana nipe mkono, ama unaweza zungumza. Ukiangalia chekeshaji karibu ile tumefanya ile issue. Ukiangalia Joti kafanya kwa upande wake, ukiangalia mimi, wakina Diamond, wakina Jolly Master, vijana wengi, makomedian wengi sana tumefanya. Kwa sababu gani? Na ili wish lazima uende na trending issues. Naonaga tu comment, mwanangu uchekeshe mpaka trending issues hivi na hivi, lakini ndio unazidi kusurvive. Ndio maana wasanii wengi ili waishi ni lazima wa music mfano lazima wafanye trending issues. Sasa hivi Shoma ama piano lakini kila msanii mkubwa amefanya mapiano. Kasoro Alikiba. Alikiba naye kafanya mapiano na Kafanya lini ya mapiano? Mapiano kafanya juzi na, na featuring ya Abdukiba. Hujaona? Yeye kafanya mapiano Alikiba mpaka watu Alikiba mwenyewe ni mtu ambaye ana misimamo yake, lakini kafanya mapiano sio mjinga kwa sababu kwa ni trending song. Alikiba fanya mapema lao kama ujui, aonde ma club. Kile Alikiba kafanya na, na amependa fani kubwa sana. Watu wengi wanaosema lakini kafanya mapiano Alikiba featuring Abdul Kiba. Ila aliwahi kuzungumza mapiano mimi sifanyi, siendi na trend. Ujue kama alisema lakini mwisho wa siku kaona washauri wake wamemshauri vizuri bwana, aone na trending lakini mziki wa sasa hivi unataka hivi. Lakini Alikiba kafanya mapiano. So, trending issues ni kitu ambacho kinasababisha msanii uishi, na ukiwa tu na zama za zamani hauwezi kuwa msanii mkubwa, lakini sasa hivi kila msanii amapiano, kutoka katika mapiano utakuja nyingine ukienda hivyo unatoboa. Mimi natafanyaga issue zangu comedy zangu tofauti nafanya. Watu wa Mtwara ni yangu, sio kama na trending. Watu wa Mtwara maigizo yangu nafanya kila siku, lakini ikitokea trending issues bro, ni lazima nifanye. Hata mtu akikoment I mean I don't care, hii lazima nifanye kwa sababu kuna watu ambao wanakaa nasubiria mkali atafanya nini, kitu gani tuingia DM wa mchambuzi wa Insta huyo. Ah, kwa hiyo sisi ni makomedian, sisi ni wachekeshaji, tunatafuta riziki kwa kupitia njia ya uchekeshaji na uwezi tu kila muda kuumia tu kichwa kuwaza tu content yako unique no issue kitokea trending lazima na pia issue kitokea trending kuchekesha tu kwa kupitia ile issue trending watu wakacheka hicho nacho nayo ni kipaji kwa mashabiki wengine za comment tu ikimsha siku ah, huyo ajua kizungumza ya hivyo bro Uchekeshaji ni sanaa kama sanaa nyingine kweli? Eh, kabisa. Na katika sanaa nyingine kwa hivi sasa kwenye upande wa muziki wa Bongo Flava tunamuona Diamond pamoja na Harmonize, mambo yamekuwa ni mengi mengi kidogo. Yeah. We mwenyewe kama msanii ulichukulia vipi kwanza ya mambo yalipoanza? Ah, mimi nachukulia kawaida kwa sababu ili msanii usurvive unabidi ufanye vitu vingi, maanake kuadisi wenzako ndio unazidi kusurvive, kwa sababu kama Harmonize interview yake ameamua kufunguka vitu vingi, amefunguka vitu vingi na, na, na, na alikuwa yuko sahihi kwa sababu ametrend sana YouTube. Ukiangalia juzi kati niliingia nimekuta namba trending yeye namba 4 namba 2 namba ngapi. Kwa hiyo anazidi kusurvive. Kwa hiyo hizi vitu ni vitu ambavyo vipo, yani amwezi ili mzi, eti sio kwa sababu eti wote mshirikiane kama anavyotaka, sisi tushirikiane vizuri, haiwezekane Ili msurvive na mzidi competition lazima, yani mkiwa kwenye competition na kila kitu, ndio kitu ambacho mnafanya kinazidi kuwa kikubwa. Yani kama mimi napenda tunavyoshindana, baba chikisha tunavyoshindana hivi na hivi, mimi napenda kwa sababu mkiwa tu wote mnashirikiana, sasa ndio nini sasa, mkiwa mtu mkishirikiana ndio nini? Haiwezekani, yani lazima muwe na beef ila msiwane tu au msishane tu bunduki au mkachukiana kweli ah lakini bifu katika entertainment yoyote inakuza sana ambayo tunaifanya. Kwa maana hiyo kile ambacho alikifanya Mondi na kile ambacho kakifanya Harmonize wote wako sawa. Eh, wote wako sawa watu bro, watu wako sawa. Harmonize kuzungumza yuko sawa na Diamond, sijajua Diamond alifanya kitu gani ambacho nikizungumza, sijui ni kipi ambacho akifanya lakini kama kuna kitu kingine ambacho akifanya mimi sikijui pia nayo uko sahihi. Yani chochote anachokifanya Diamond yuko sahihi tu mimi naona. Anachokifanya Alikiba yuko sahihi. yani vyote anavyofanya ili uwe celeb bro, lazima fanya vitu tofauti tofauti kuwachanganya mashabiki na kuzidi kutrend. Serious I tell you. Kuna baadhi ya watu walitafsiri kile alichokifanya Harmonize kama kutokuwa na fadhila. Wewe unakionaje? Hapana, sio kutokuwa na fadhila. Sasa bro, fadhila zipi? Wakati katika mazungumzo yale ukisikia makini, kuna mengi ambayo ukazungumza, kama kweli ana ukweli, hatuna uhakika, we are not sure about that, kwa sababu kazungumza tu mwanadamu. Diamond hajazungumza chochote, kama kweli alizungumza vina ukweli, fadhila anazo, ila tu kama vile alivyosema, kazungumza vitu vingi ambavyo ukisikia unaweza kaumia, lakini kwa mtu mwenye hekima hawezi kuumia kwa sababu Diamond hajazungumza. Aweza kuwa anazungumza yote ni negative, hawezi jua, lakini kama alichokizungumza kipo kile hivyo, lakini sio fadhila. Ah, alafu hata Masajili alisema tunavyoamua kuwasapoti watu tuwasapoti, lakini wakiamua kuwachomoka, kwa sababu lengo msapoti mtu ufaidike wewe, lakini pia mtu akue, una sababu zako kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Lisa alivyofanya vile, alisema Mnazi alitoa milioni mia sita kwa hiyo ni faida pia kwa Diamond, japo aliwekeza hivyo hivyo. Kwa hiyo sio kama Diamond ana fadhila, no, fadhila anazo, fadhila anazo. Ndio maana akasema mwenyewe hadi leo bado anao tatua Diamond, kwa sababu bado anamkubali kuwa na fadhila, sio tu kwamba mpaka nikulipe hela ndio kuwa na fadhila, ku appreciate tu da kama hapa leo appreciate Timo Conrad kwa sababu alitumia muda wake mwingi sana kumblandi mkali wenu, lakini sipo naye, lakini sio kwamba eti sina fadhila naye au sio kama no, mimi namappreciate hadi kesho, hata nikifa ushanzoma. Kwa hiyo fadhila sio kama ana bloka mchora hadi na mimi naamini Harmonize kokote anapokuwa anajua bila Diamond asingeweza kuwa Kinyume cha kukumbuka tu bwana, bila mtu fulani mimi singeweza kuwa hapa. Hiyo ni fadhila, Mwenyezi Mungu pia anakubariki. Light kama Harmonize asingekuwa na fadhila kwa hiyo jamaa, basi na mimi ninachokuambia angepotea kabisa. Serious I tell you. Yaani uki, mtu fulani akikusaidia ukiwa serious ya ukumbuke fadhila zake Mwenyezi Mungu naye anakuadhibu, unapotea chapu kwenye kitu chochote. Lakini ukiwa wewe mwenyewe binafsi unakumbuka fadhila, alafu huyo mtu aweza kuwa kasihisi kama wewe unakumbuka fadhila, lakini ukweli thabiti kama wewe unakumbuka fadhila, Mwenyezi Mungu anakulinda, hata malaika wake waheri pia anawatuma wakulinde. Na mimi mimi nachukambia not hichi kitu bro, kukumbuka fadhila sio lazima kiasi kile nikutumie labda bro fadhila, no, kitu cha kuweka tu moyoni, da mtu fanya linisaidie, Mwenyezi Mungu ambariki fadhila hizo bro, Mwenyezi Mungu anaona. Mwenyezi Mungu anaona kila kitu ambacho mwanadamu anacho nafsini mpaka rohoni. Kwa hiyo jamaa anakumbuka fadhila, ndio maana anatuebua, anafanikiwa hivi, anafanya vizuri, muziki yake mtaani naenda watu wanamkubali, ana fadhila yangu pana fadhila kwa kitu ambacho, kwa sababu msaada alipewa na Diamond, everybody know about it, yani kila mtu anajua. Angepewa na fadhila, angefuta tatu ile hivyo. Kwa hiyo fadhila, jamaa kiukweli, fadhila anazo Harmonize. Fadhila mimi naona kabisa ni anazo, ndio maana anafanikiwa. Na Diamond ana nini na hana kitu gani? Diamond pia naye ana moyo kwa kuwasaidia watu. Diamond ana moyo kwa kuwasaidia watu, ana moyo kwa kuwasaidia watu sana kwa sababu naona kawasaidia kina Levani, wakina Mbosso, Harmonize mwenyewe kwa kutumia Diamond, wakina Juma Lokole tunajua, kina Aristote. Kwa hiyo ni mtu ambaye pia naye ana moyo wa kuwasaidia watu sana. Diamond kiukweli, kwa mtu simjua kwa mtu simjua, anasikana kwa anaja mafara lomba, lakini tukumzigia Diamond ni, ni Tanzania icon, tuongee tu ukweli. Angalia historia ya maisha yake, alikotoka Tandale, akuwa na uweze hata kumiliki gari, lakini sasa hivi hatua, ni star namba moja Tanzania kiukweli kabisa, kawasaidia watu wengi. Levani sasa hivi anaenda hadi huko ni kwa sababu Diamond kamsupport, kamsaidia, katoka kwenye lebo yake Zuchu, Harmonize mwenyewe, Lava Lava, Mbosso. Sasa hivi tuna wakina Baba Levo wanaishi kwa kutumia yeye, kwa hiyo anawasaidia watu sana, ila tu kuna watu ambao inawezekana wakae na Diamond karibu wakamdisi vibaya au wakamchukulia tofauti iko hivyo, lakini mimi naona jamani, mtu Fren yuko poa, yuko fresh sana kiukweli, kwa sababu mtu mwenye uzo ambaye ameweza kuwasaidia watu zaidi ya wanne, bro, anahitaji heshima yake yeah. Ni kosa gani ambalo watu wengi wanafanyaga pindi wanapowasaidia watu? Um, um, kuna mawili sasa. Kuna mwingine aweza kuwa kutokana kumsaidia mtu akataka labda yule mtu asiwe mbali naye kutokana na upendo. Yaani mimi nakusaidia wewe lakini moyo wangu unaumia na najisikia vibaya sana kuona nimekusaidia, plani yangu tu ndio tuko pamoja tufike mbali, lakini wewe unatoka, alafu unavyotoka tena unakuanza labda kushindana na mimi. Hiyo inakuwa inauma, inauma. Yani labda kama leo Harmonize labda anavyotaka labda kushindana na, na Diamond sio mbaya kimziki, labda kwa Diamond anaumia kwa sababu ni kijana wake hivyo. Kwa hiyo sidhani kama kuna makosa ya mtu ambapo anavyo anavyo anavyo aliyemsaidia mtu yani, yani sijui nizungumze hivi namna gani, nashindwa kuzungumza, lakini Nes Diamond yuko sahihi tu anachokifanya. Ni watu gani ambao wanakosea zaidi katika hili? Inaweza kuwa hakuna anayekosea au pia zikawa watu wanakosea au mmoja anakosea, kwa sababu kukosea ni kukosea tu, yani hakuna right side kusema bwana wasaidiwaji ndio mara nyingi wanakosea au wasaidiaji mara nyingi ndio wanakosea. Hapana, kukosea ni mtu mwenye binafsi. Inaweza kuwa mimi nikakusaidia wewe alafu mimi nisikosee, wewe ni ile kusaidia ukakosea, au inaweza kuwa pia um, mimi nikakusaidia wewe lakini wewe nilikusaidia ukakosea, alafu mimi yani, kwa hiyo kukosa au kosa mistake alina upande maalum. Kosa ni kosa tu, kama kwenye mahusiano, anaweza akakosea mwanamke au anaweza akakosea mwanaume. Mwanamke anaolewa, mwanamke anaoa, anaweza akakosea alioa pia anaweza akakosea alioolewa Kosa ni kosa tu, kosa lina upande maalum. Wewe ulikuwa mtu wa kwanza katika watu ambao walikuwa wewe ulikuwa mtu wa kwanza katika watu ambao walikuwa wanawaelezea watu ambao wanaitwa chawa na kuwatolea mifano na sometimes hata kuwatania. Yeah. Utani gani ambao umewahi kumtania mtu lakini unajua huu ni utani lakini una ukweli ndani yake? Ha, ah, chawa mimi naona chawa unasaidia. Chawa maana yake ni mtu ambaye anamsupport mtu fulani au au wale chawa kwa Kiingereza tunaita hard fan, yani bwana ni wale hadani die hard fan, yani bwana, mimi utanipiga, utaniua, nitakufa na ujamaa wanasaidia kwa sababu wana encourage wasanii au wana encourage watu wao wanafanya yale yaani hii. Kama mimi kisema chuu wangu, basi yana encourage kama sema nimekosea hapo, umekosea lakini kwa hiyo wanasaidia na wao. Ukiangalia wasavaa wacha wengi wanafanikiwa bro, kuna watu macha wengi wana mafanikio kuliko watu wasome. Ukiangalia kama Mwijaku ni chama mzuri, ana base kubwa, watu wanamuelewa mpaka marais wanawaelezea, tuka Baba Levo sasa hivi ana ameamua kuachawa, alivyokuwa diwani wao kwa na mafanikio makubwa, kisa hivi kawachawa wa Diamond watu fan base kaongezeka, watu wengi wanamjua sasa hivi, fan base imeongezeka, simaelewa. Kwa hiyo ukiwa katika upande positive, mimi naona ina ubaya, yeah, ina ubaya bro. Kuna watu wana elimu yao ma degree kwa wana hata magari, kisa hivi machawa watu wanafanikiwa. Kwa hiyo ukiamua kusomea uchawa, somea, utakuja kuwa na mara hivyo. Kwa hiyo uchawa sio mbaya. Hata wewe ndugu yangu, ushawe ukiamua kuacha wangu, mimi nakulipa yeah. <laughs> Sasa ni kosa gani ambalo machawa wengi sometimes huwa wanafanya? Ah, yani kum, mtu kupitiliza kama vile Baba Levo anataka kuzana na Diamond dai too much. Mshobokie mpu, mpe yani ila usije ukampumbaza mtu kwa kumpa sifa ambazo wana. Hiyo itakuwa sio sahihi. Hiyo ya kuzana Diamond eh, umenikumbusha mbali. Eh, hiyo inakuwa sio sahihi. Mpe mtu sifa ambazo hanazo ila uwe chao kimpa mtu sifa ambazo hana too much, ah, inakuwa haijakaa sawa. Sawa, kwenye industry kumeonekana pia vitu ni vingi sana kwenye upande wa hizi hizi vita vita hizi, na katika hizi vita watu wamekuwa wakitoa mitizamo yao mingi. Unafikiri wewe ni mchekeshaji na mtaniaji pia, umekuwa ukitania tania, hebu uivae karakta ya ya Diamond kumjibu Harmonize. <laughs> um, mi ni Simba. Simba uh, siwezi kushindana na Tembo kwa sababu Tembo ametoka katika mikono yangu. Kwa hiyo kila anachokizungumza anazungumza, lakini mwenyewe ukweli anajua kwamba um, Tembo bila Simba sio nguvu Tembo. So mi namappreciate mdogo wangu, mwanangu, mimi ndo amesababisha pale awepo. Kwa hiyo mdomo umeumbwa kwa vitu viwili, kuzungumza na kula kwa akizungumza akimaliza kuzungumza atafute msosi lakini mimi appreciate mdogo wangu, namwambia baraka nyingi sana. I am Diamond Platinum here. <laughs> tunamalizana na Diamond Platnumz kwa maana ya mkali wenu. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV. Mimi naitwa Kelvin Shani, nimekaa alipokuwa amekaa, wanasema Diamond. <laughs>